саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз қырық төртінші параграф газдардағы электр тогы вакуумдағы электр тогы және электрон түтікше деген тақырыпқа тоқталатын боламыз сондықтан физикасы өткен сабақтың жалғасы жалпы бүгінгі сабағымыздан күтілетін негізгі нәтижелер газдағы және вакуумдағы электр тогы сипатталды және де электронды сәулелік түтікшелердің жұмыс істеу принципін және оның қолдану боласыздар сонымен ә, біз білеміз өткен сабақта айттық газдардағы заряд тасымалдаушылар дегеніміз э, нелер тасымалдайды деген сұраққа жауап берген болатынбыз яғни тағы да еске салып кетеміз газдардағы заряд тасымалдаушылар оң және теріс иондар және еркін электрондар болып табылады бұл бізде газдардағы заряд тасымалдаушылар енді соққы иондалу дейді яғни жалпы айтқан кезде соққы иондалу бұл атомдармен немесе молекулалардың шапшаң электрондармен соқтығысу нәтижесінде оң зарядталған иондардың түзілу процесін айтады ол дегеніміз бізде білесіздер ә, жалпы кинетикалық энергияны кинетикалық энергияны біз немен теңестіреміз осы ә, электрондардың электрондардың соқтығысуымен бар арқылы осы жерде қажетті энергия теңестіреміз нәтижесінде формамыз келіп шығады екен бізде мынандай бір форма бар еді естеріңізде болса жұмысымыз тең болады q е e д дейміз иә д дегеніміз бізде мына жерде лям тұрып тұр яғни зарядтың жұмысымен осы кинетика энергия теңестіру арқылы не үшін өйткені сол яғни зарядтар арасында қозғалыс ретінде қозғалады тереңдіктегі соқтығысу барысында ә, газдарда молекулалардың соқтығысуы ретінде ә, пайда болады деп қарастырамыз бұндағы бізде е e дегеніміз алу энергиясы м деген зарядтардың бөлшекті массасы в деген зарядтардың бөлшектің жылдамдығы q деген бөлшектің заряды ә, печатный е e дегеніміз мынау мына жерде е e дегеніміз бұл өріс кернеулігі ал лямда дегеніміз еркін жүз қашықтығы яғни д десек те болады ям метр енді соққы иондалу мына жерде қарастыратын болсақ газ молекуласын иондалуы дейтін болсақ қараңыздар ә, бізде жалпы электрон иә е жүреді ал бұл бізде нені береді ионды береді ионды береді енді қараңыздар электрон жүрді міне қараңыздар бірінші болып бірінші электрон енді иә нәтижесінде тең болды мына екеуінің қосындысына тең получается бізде келді бірінші зарядымыз ол оң ион екіге бөлінді бұл тағы оңымыз екіге бөлінді теріс теріс болды иә осылай несі жіктелді яғни бұл соққының иондалу процесі соқтығысу нәтижесінде иондалады деген сөз бөлінеді жел ә, иә осылай қарастырылады соққы иондалу дегеніміз ал енді өзіндік және өзіндік емес разряд деген жалпы айтқан кезде электрондар арасында кернеу өріс кернеулігінің анод және катод арасындағы белгілі арақашықты көбейтіндісіне тең яғни кернеулігіміз осы екі анод және катод бізде анод және катод арасындағы арақашықтық л деп алатын болсақ ал е e кернеулік яғни арасындағы ә, осы энергияның күштік сипаттамасын көбейтеміз сол екеуінің арасында арақашықтыққа нәтижесінде өзіндік және өзіндік емес разрядты яғни электрон арасындағы кернеу мен кернеудің арасындағы байланыс осылай қарастырады екенбіз мына бір графикпен міне қараңыздар но бізде өзіндік емес разряд аралығы болса иә мына аралығымыз уже не болады екен өзіндік разряд енді есте сақтау керек болған нәрсе біз ә, жаңа бір форма айтып кеттік және де осы форманы да айтып кетейік егер түтікшедегі газдың қысымы атмосфералық қысымнан төмен болса онда өзіндік разряд тек электрондардың арасында кернеу төмен болған жағдайда ғана пайда болады ал егер зарядталған разрядталған газда зарядталған бөлшектердің бос жүріс қашықтығы өседі ал кинетикалық энергия кернеу төмен болған кезде иондау энергиясы мәніне тең болады нәтижесінде нәтижесінде біз ә, кинетикалық энергиямыз тең болады зарядтың кернеуге көбейтіндісі бөлеміз ұзындықпен және осы екі анод пен катод арасындағы арақашықтыққа деп қарастырылады екен бұл жерде мынау бізде кернеу өлшем бірлігі вольт бұл жерде заряд кулон өлшем бірлігі мынау бізде арақашықтық бағана айттық қой біз ә, негізгі кернеуіміз кернеуіміз кернеулікпен неге тең дедік арақашықтыққа тең деп қарастырдық естеріңізде болса енді қараңыздар бізде осы жерде ә, кернеулігімізбен немен ә, сол арақашықтыққа көбейтісіне тең болды кернеуіміз иә. солай ма ары қарай біз форманы түрлендірген кезде бағанағы кинетикалық энергияны байланыстырған кезде форма осы түрлендірсек болады енді вакуумдағы зарядталған тасымалдаушылар бұл термоэлектрондық эмиссия деп аталады яғни термоэлектрон термоэлектрон ә, термоэлектрондық эмиссия дегеніміз бұл металдарда яғни металды жоғары температураға дейін қыздырған кезде одан еркін электрондардың шығу процесі термоэлектрон эмиссия яғни металға үлкен температура берген кезде электрондар одан ыршып шығу процесін айтамыз яғни вакуум бұл ауасыз кеңістік білеміз барлығымыз иә яғни ә, ең қарапайым әдіспен термоэлектрон эмиссия бөліп шығаруға болады екен енді электронды сәуле түтікше дегеніміз бұл электрондық сәуле түтікше электр тізбегіндегі тез өзгеретін электромагниттік құбылыстарды зерттеуде қолданылатын вакуумдық құрал деп қарастырылады бізде көрсетілген кітаптарға қарайтын болсаңдар осы электрондық сәуле түтікшені көруге болады яғни вакуум ауада ауасы жоқ осы тарауды біз уже біттік енді тарауға байланысты негізгі формулалар ұсындық міне негізгі формулаларымызды және де заңдар мен ережелерді қарастырып кеттік түртіп алсаңыздар болады қысқа нұсқа и глоссарий деген осы тарауда келген негізгі ұғымдарға бір кішігірім анықтама берілді енді осы тақырыпты пысықтау мақсатында бар болған үш есепті ұсынамыз есептер шығарамыз түсінбегенімізді сұраймыз комментарий қалдырамыз жақсы келесі жолыққанша сау болыңыздар